देश के जाने माने शायर बशीर बद्र साहब इन दिनों बीमारी के गंभीर दौर से गुजर रहे हैं उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है और हालत यह हो गई है कि वे बोल भी नहीं पा रहे हैं उल्लेखनीय है कि हिंदी और उर्दू के जाने माने शायर बशीर बद्र जी की कई गज़लें बेहद लोकप्रिय हुई हैं और वे हिंदी और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं बशीर बद्र साहब का स्वास्थ्य पिछले कई दिनों से लगातार गिरता जा रहा था